السلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دانے اسکول حاصل پور کے ایڈمیشنز کے بارے میں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے new years two thousand one twenty one کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں ٹونٹی سیون جنوری لاسٹ ڈیٹ تھی اور اس میں آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے ٹوٹل میں نے پروسیجر آپ کو بتایا تھا اور ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا میں نے لنک بھی ڈال دیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے بچے ہیں اگر آپ ان کو اچھی ایجوکیشن حاصل کروانا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں یہ آپ لوگوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے اس چیز کو اویل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اب اس میں میں نے سارا ٹوٹل پروسیجر بتایا اے ٹو زیڈ ہر ڈیٹیل میں نے بتائی اب اس میں مجھے بہت ساری کالز آئیں بہت سارے پیرنٹس نے مجھ سے رہنمائی لی اور میں نے ان کو ہر طریقے سے گائیڈ کیا ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے بہت ساری جب کالز آئی ہیں تو مجھے کال صبح آٹھ بجے سے لے کر رات نو دس بجے تک اس طرح کالز آتی رہتی ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جاب ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک ہم لوگ کلاسز کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت میں آپ لوگوں کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے لیے مجبوری ہوتے ہیں ہمیں الاؤ نہیں ہے دو بجے کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور اس دوران بھی اگر ہم آپ کی کال اٹینڈ نہ کر سکیں تو سمجھ جائیں یا تو ہم لوگ بچوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نماز میں بزی ہوتے ہیں یا بچوں کی پریپس ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ بچے سٹڈی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم آپ کی کالز اٹینڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے معذرت ہے لیکن جب بھی آپ کی کالز آتی ہیں ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی کال سنوں اور آپ لوگوں کو ہر لحاظ سے گائیڈ کروں اور میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ کر یہاں پہ آئے ہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشنز فارم جمع کروا گئے ہیں اور وہ میرا تھینک یو بھی ادا کر رہے تھے تو آپ لوگوں کا میں تھینک یو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا آپ لوگوں نے اس چیز کو سیریس لیا اور اچھی بات ہے پیرنٹس اسی طرح کے ہونے چاہئیں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں تو اب بہت سارے پیرنٹس نے مجھے کال کر کے پوچھا سر اب ہم بچے کو پریپیشن کہاں سے کروائے ہم نے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا اب پھر بتا رہا ہوں کہ کیونکہ سکس کلاس کے ایڈمیشنز کے لیے ہم نے یہ ایڈمیشنز اوپن کیے ہوئے ہیں تو فائیو کلاس کے اندر آپ کے بچے نے جو پڑھا ہوا ہے فائیو کلاس کی جو بک ہے جس کے اندر میتھمیٹکس ہے انگلش ہے اسلامیات ہے سائنس ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو بچے کو پریپیئر کروانی ہے یعنی کہ اس کے اینڈ کے اندر جو ایکسرسائزز ہیں وہ اچھے طریقے سے کروا لیں آپ اردو میں کیا ہونا چاہیے آپ کے بچوں کو اردو میں مضمون لکھنا آنا چاہیے کرنٹ افیئر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ آج کل کیا ہے جیسے کرونا وائرس کے اوپر ٹاپک کرونا وائرس کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے پرائم منسٹرز ہیں پولیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس جس میں کرنٹ افیئرز آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بچے کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بچے کو پتہ ہونا چاہیے علام اقبال قائد اعظم مائی اسکول میرا بہترین استاد یہ سارے مضمون اردو میں انگلش میں لکھنے آنے چاہیے ٹھیک ہے میتھمیٹکس کے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کے پرسنٹیج کے کویسچن فریکشن کے کویسچنز یہ فائیو کلاس کی میتھمیٹکس کے اندر دیے ہوئے ہیں یہ سارے بچے کو آنے چاہیے جو کہ بیسک چیزیں ہیں ہماری یہ بچے کو آنے چاہیے ہر حال میں انگلش کے اندر آپ کو سینٹینس لکھنے آنے چاہیے ٹھیک ہے ایسیز لکھنے آنے چاہیے جو کہ آپ نے فائیو کلاس کے اندر پڑھے ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہیں یہ کر لیں گے تو آپ کے بچے کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ ٹوٹل سلیبس ہے اور پلس دانش اسکول کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر یہ جو کچھ سیمپلز پیپرز ہیں جو کہ پچھلے پریویس ایئرس کے اندر ہو چکے ہیں تو وہاں سے بھی آپ وہاں سے پیپرز ڈاؤن لوڈ کر کے آپ وہاں سے بھی پیپرز لے سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا کا پتہ لگ جائے گا اب اس میں ہنڈریڈ یا ایٹی مارکس کا پیپر ہوگا جس کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے کچھ شارٹ کویشچنز ہوں گے جو کہ آپ کے بچے نے لکھنے ہوں گے یا کچھ لانگ کویشچن ہوں گے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ہی کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہوگا بیسک چیزیں ہوں گی جو آپ کے بچے نے فائیو کلاس کے اندر اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں تو اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ریوائز کر لینا ہے سمپل از دیٹ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی اسی پہ کرنا ہے آپ آپ نے اب بہت سارے پیرنٹس ہیں مجھے ان پیرنٹس کے اوپر بھی ہنسی آ رہی ہے کہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں وہ پیپرس تو دیں جو آپ نے ٹیسٹ لینے ہیں میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ بھائی وہ پیپر ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ لاہور سے آتا ہے پیپر بن کے آتا ہے اور جس دن پیپر ہوتا ہے اسی دن وہ اوپن ہوتا ہے ایک دن پہلے ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا یہاں پہ جتنے بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ٹوٹل ہنڈریڈ پرسینٹ میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں یعنی کہ سو بچے اور جو سو بچے ہم رکھتے ہیں جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں اپنی محنت سے جو آتے ہیں ایڈمیشن ان کا ہوتا ہے نہ میں اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروا سکتا ہوں نہ میں اپنے ریلیٹیوز کا کروا سکتا ہوں نہ میں کسی اپنے ہمسائے کا کروا سکتا ہوں ہاں ہم آپ کو گائیڈ لائن بتا سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے ہر ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے اندر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تو میری ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو لائک کیا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ہمیں آن لائن بھی ساری یہ سروس پرووائڈ ہیں تو بالکل میرا یہ چینل ہے میں اس کے اوپر اس طرح کی جتنے بھی نیوز آتی ہیں یا انفارمیشن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا ٹیک ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں تو اگر اس سے مجھ آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں تو کائنڈلی اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ان فیوچر بھی آپ کو مل سکے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں فرینڈز ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کو ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے ضرور ضرور فائدہ دیتی ہیں آپ کو فیوچر کے اندر دیکھیں نا آپ جن لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا مجھے کالز کی پھر وہ ادھر ہیں میں نے ان کو ایڈریس سمجھایا میں نے ٹوٹل ان کو انفارمیشن دی وہ اپنے اپنے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا کے آپ چلے گئے ہیں اب وہ کروا رہے ہیں اب کہاں سے کروانی ہے اس ویڈیو کے اندر میں اب آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں جو آپ فائیو کلاس کے اندر بچے نے پڑھی ہیں اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں تو کائنڈلی اب مجھے یہ مت مجھ سے فون کر کے پوچھیے گا کہ سر ہمیں پیپر دیں دیکھیں ہمارے پاس پیپر بالکل نہیں ہوتا میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی دوسرا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یا سر ہمارے بچے کا پیپر ہوگا تو یہ ہمارا رول نمبر ہے تو کائنڈلی اس کو پیپر کروا دیجیے گا بھائی مجھے یہ سن کے بڑی افسوس ہوئی یہاں پہ ہم لوگ کسی کو ایک پرسینٹ بھی چیٹنگ نہیں کرواتے جو بچے کی محنت ہوتی ہے ہم اسی محنت سے بچے کو آگے لے کر آتے ہیں دیکھیں فار ایگزامپل اگر کچھ بچوں کو ہم چیٹنگ کروا دیں جو بچے دوسرے ہیں ان کا کیا قصور ہے اور چیٹنگ ہم کیسے کروائیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ہماری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے تو ہماری ڈیوٹی کسی اور دانش اسکول کے اندر لگ سکتی ہے اور دوسری سٹیز کے دانش اسکول ہمارے اس میں آ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی آپ نے اگر ایڈمیشنز نہیں کروائے تو کائنڈلی ایڈمیشنز کروا لیں لاسٹ ڈیٹ تو گزر گئی ہے لیکن ابھی بھی ایڈمیشن ہو جائے گا آپ بچے کا فارم فل اپ کریں ساری ویڈیو اس میں جو میں نے پریویس ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی آپ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں ساری ڈیٹیل سمجھ لیں اگر پھر بھی آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے تو انکوائری جو نمبرز ہیں جو میرا نمبر ہے جو کلرک کے نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں ڈسکرپشن پہ بھی ہے اسکرین پہ بھی نمبر چل رہے ہوں گے تو ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے انفارمیشنس لے سکتے ہیں اور پیپرز میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا جو فائیو کلاس کے اندر ہیں جو بک ہے میتھ انگلش اردو اسلامیہ جنرل سائنس کرنٹ افیئر وہاں سے کریں یا پنجاب دان اسکول کی ویب سائٹ سے آپ کو سیمپلز مل جائیں گے وہاں سے بھی آپ پیپرز ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں ادروائز ہم آپ کو باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتے آپ کی اپنی محنت ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ میرٹ پہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی بچے کی ہیلپ نہیں کر سکتے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہاں جب بچہ اسکول کے اندر آ جاتا ہے پھر ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے پھر ہم اسے ہر لحاظ سے گائیڈ کرتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں دن رات ہماری کسٹڈی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ سر ہمارے بچے کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں دیں اور ہم آپ کو رپورٹ بھی دیتے ہیں ٹوٹل انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے کتنا تھا کیا پوزیشن پہ تھا اب کس پوزیشن کے اوپر ہے پھر آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اب آپ لوگوں نے اپنے بچے کے پریپریشنز کروانی ہے fourteen February two thousand twenty one return test کی ڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے آنے ہیں بچے کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے بچے کی پراپر ایک اچھا ڈریس ہو ظاہری سی بات ہے جب بچہ یہاں پہ آئے گا تو بچے کو ایک اچھے طریقے سے ویل مینٹین ہونا چاہیے اچھا امپریشن پڑتا ہے بچے کی پریپریشن اچھی ہو بچوں کو بیٹھ کے گھر میں پریپریشن کروائیں جو اس نے پڑھا ہے وہی ریوائز کر لے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بچے کو کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنے اوپر یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے اللہ تعالیٰ محنت کبھی بھی کسی کی ضائع نہیں کرتا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ دوبارہ ملیں گے اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی کال اٹینڈ کروں گا میں آپ کو فل گائیڈ لائن دوں گا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد